රයිට් මම මේ කල්පනා කළ යන්ජෝ දැන් තෙලුත් ගන එක පැත්තකින් මේ එව්ව ලිස්ටක් කියන්න පම් ගණන් නැත්තේ මොනවද කියල බල් ඒක දෙක දෙකක් කියා ඒනඟඉතින් ඔහොම තම ඉන්න ඇයි කියන්න නෑනති මං කල්පනා කළේ තෙල්ලිටයක් ගල බයිසිකල යනට වැඩිය සැපයි හරද කාලක් ගල පයිගෙන එකෙන් තෙල් කාල අපිටම ගහන පයිගෙන අනේ මන් දන්නේ දැන් ඒකෙන් යන්නත් බෑනේ අප්පා. <laughs> ගෙදර ගිහාම ඔය ඔක්කොම කරලා හවසට ගෙදර යනවා නේද? ඔව්. කොච්චර කිව්වත් ඇත්තට කොහොම කරත් හරිද? ඔය වයිෆ් දැන් කොයි වෙලාවෙත් මට බැන බැන රණ්ඩු කරාට එහෙමද? ඔය කියන්නේ ඔයගේ වයිෆ් වාට හරියට රෙස්පෙක්ට් කරනවා කියලා. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒ රෙස්පෙක්ට් කරනවා, ඒ ඔක්කොම දේවල් කරනවා. හරි? ගෙදරට පිට කෙනෙක් ආවහම. <laughs> ඔයාට කියන්න අංජුව ස්වාමි භක්තිය දෝරගලවා. අපේ බලන්න එපෑ බත් එක බෙදලා ගෙරත් දෙනවා ඉන්නවා නම් වතුර එක දෙනවා අත හොදන්න බෝල් එකක් ගෙරත් දෙනවා සෙරප්පු දෙක ළඟට දෙනවා ඩෙසර්ට් එක අතර දෙනවා තව ඔලුවට තෙල් ටිකක් දාලා ඔලුව ඕන්නම් අත ගන්නවා මේ කතා කරන ගමන් බැර මනුස්සයත් එක්ක ඒ මිනිහා කකුලක් කර තිලගේ ඉංග්‍රීසියට බැස්සොත් එහෙම හරි තමුසොච්චර කණ්ඩේ පාවෝයි මිනිස්සු ඉස්සරහා මෙතර අපේ පරම්පරාවම නම්බුවමර බලන හැටි ලැජ්ජාවබැග බයින්න පටන් ගෑනුනේ වාසනාව මැටි කරන්න කියලා දිවා කැමති නෑනයා මැටි කරන්න උපතිම මං අරන්